Assalamualaikum. Apa khabar semua? Aku harap semua sihat. Duduk di rumah kepada siapa yang kena duduk rumah dan siapa yang kena bekerja. Jaga penjarakan sosial dan sama-sama kita putihkan rangkaian COVID-19. Okey, maaf untuk seminggu ni aku tak upload langsung video pasal FB at Steve sebab biasalah balik kampung so tak ada dan aku ganti dengan aku buat live dengan sharing live Facebook ads. So kalau siapa ber, siapa sono dengan live Facebook ads, aku, aku boleh komen kat bawah. Aku mungkin aku akan buat schedule lah lagi short. Maksudnya ada yang upload, ada yang live Facebook. So balance lah kot. Okay, untuk hari ni Oh, by the way, kepada siapa yang baru dalam channel Yasin aku Yasin aku akan banyak cerita pasal digital marketing khususnya Facebook dan YouTube kepada siapa yang baru boleh like, komen dan subscribe. Uh, ah, SMRON so jom kita masuk ke Ads Manager. Sebelum tu boleh like lah page SMRON. So buka Ads Manager belah kiri ni. Hari ni aku nak sharing, aku nak share, nak kongsikan dengan apa cara nak buat nak promote Hampa punya website, hampa punya YouTube channel, hampa punya Spotify ke link Shopee ke apa-apa apa-apa benda yang bukan daripada Facebook ke dalam Facebook hampa. Okay, eh, nak tahu dengan menggunakan Facebook, sorry. So, tekan create. Start again, aku buat baru. Aku sebelum ni aku guna engagement, kali ni aku nak ajak cara guna traffic untuk masuk ke traffic luar masuk ke hamba punya page ataupun dari sorry daripada Facebook punya audience ke hampa punya website ataupun external external punya site lah. <laughs> Okey, sebenarnya dalam trafik dia ada tiga cara untuk tarik yang Empat, sorry, ada empat cara. Kali ni aku on campaign budget optimization. Optimization. Ada empat, satu website, satu apps, ni game aku pernah buat dulu satu messenger untuk chatting satu lagi whatsapp whatsapp ni paling okey dalam banyak-banyak part ni whatsapp paling okey tapi aku tak tahu sebab apa aku masih tak approve lagi aku punya whatsapp oh bisnes aku ni tak tahu aku dah register lah dekat business manager tak tahu lah apa salah dia sorry kalau aku cakap mulut macam macam ni sebab lidah aku ada ulcer so dia S uh, tak boleh nak sebut sangat. Okay, so kali ni kita fokus on website. Yang ni aku tak mau ajak banyak sangat sebab apa aku dah pernah save audience yang aku buat dengan cara buat FB ads guna phone. Okay, video yang boleh tengok kat atas. Ni. Ambil balik audience tu. So dia dah basically dah sama lah. Ni aku biar dulu automatic. Tekan link click ni pun biar. So continue ni page aku akan pilih Yasi Amron tutup Instagram uh, aku akan tutup Instagram sorry yang ni aku ambil manual atau balik pada asset aku ambil mobile sahaja tutup semua biar Facebook on dan aku tutup in stream sebab apa sebab uh, video yang aku nak post ni lebih pada 15 second so in stream dia akan bagi tahu lah ada warning something like that So aku ambil using existing post. Tekan select post. Aku akan pilih post-post aku. So aku rasa video ni kikut. Aku rasa lah tak tahu. So kita aku just buat add. So kat sini dah ada call to action letak website. Oh dah tak boleh ejah dah. Mungkin sebab objektif aku pun dah letak uh, Sorry aku punya asset aku letak website So dia dah detect lah aku kat sini ada ni Facebook tapi aku promote Simo ni adalah masuk ke YouTube channel aku tu beginilah cara untuk kita promote kita punya website melalui Facebook Ads tu apa uh, eh tak ni kita publish dulu tracking dan publish tu kita tengok traffic tu untuk best practice adalah hampa rename ni elok-elok lah jangan ambil macam ni so trafik, Yasin Amron uh, YouTube YT lah maksudnya aku nak bagi ke YouTube lah ini, ini pun seeloknya rename elok lah uh, ah, accept mobile sebab aku guna guna yang mobile punya tu yang boleh tahu lah so traffic YouTube in reveal lah, kita tengok aku buat RM5 aku buat link clip kita tengok apa jadi so kepada siapa rasa video ini bermanfaat aku boleh like komen dan share pada semua eh, ni share jadi buat Alsen aku boleh share kepada ramai orang supaya kita sama-sama dapat, dapat manfaat dan terima kasih yang bertanya so kita jumpa di video akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya yeah. Mm-hmm. Hmm, hmm, hmm.